Amanya nze waso Emmanuel muri mutya mwebale nnyo kubanga mutugoberera mwebale nnyo nnyo nnyo mwena abantu focusing ako ne subscribing ako yugana na lifestyle mukola kya manyi twagala nnyo bye mutukolera bya kabi Nze waso Emmanuel nkola ndiga we clips ali tubera kubanga tubatu sako ebyo bimwira kwanga mmanya Ah ulalero Anyway nga sinagenda yo mbabuza ako mwena abantu goberera agamba ki Anisha Nduga Nduga Anisha webale nnyo webaleta okuba nga gyoli walo agnes nantume nawe nkubuuzizaako uh, best ani oli otya queen charlotte oli otya you as many mbalamusize mwenna abatugoberera akanyuma kano badde nkabadde babuuzako obuuza for that case now uh, straight wano mu uganda tulina abayimbi abeekoleddewoko ku ssente abayimbi bano nandyagadde nnyo okuba bakubiirako mutoki katono mu music industry ya Uganda muna abayimbi abakyala si baamaanyi nnyo ng'abasajja e, wadde bangiko era n'obungi si bangi nnyo lwa nsonga abakyala balina basumbuwa bingi era ogenda okulaba nga music ya uganda ebuutikiddwa nnyo abasajja naddala mu kintu kino but those few have tried to do something for their lives abatono basobodde okubaako kyebeekolera era ne bafuuka ab'enjawulo mu bintu byokufunamu ku sente uh, ah, Anyway, sinagenda wala Bivoganic Jessica Plaza. Webali nyo kujanya abantu Dr. Senjobe Richard. Itida yo. Mwuri deni ya kujatugena mia festive season. Hakujanya be. Ngeda kubago tochi katono nyo. Mumba wachala bafunye muku sente. Nga sente bazikoze na dalamu music. Uh, ah, Nebida ya gazi waga tako. Okubanga bafuka abe njawo. Okusinza kwa opinion polls za mikuwano jafa abe njawo. Namu abala bawa Uganda lifestyle. Naba wagira abayimbi bano wabaddewo okutetenkanya mu n'okulonda mu katono okusinzira kwani ah, like 11 abalinamu ku sente ezaddala ezoogerwako nti bazifunye abayimbi bano kuliko omuyimbi amanyikiddwa nga nakimera uh, grace nakimera ono nakimera biri enayajira ku sin akayimba ani akumanyi nina ne banka ani akumanyi nsula muyenga akayimba kukimba negaye bamuta agatimu Eh, kaali ka tabu bbiri enaawo eh, emyaka gyaffe naffe twali for that period very nice song bakyali bato naye nga tuzanya radio eh. so naye ono y'omu ku balinamu ku ssente abatanyomebwa omukyala ssente azifunye kale wadde yazisikira ezimu ku zo naye n'okusikira ebibuga gano bisigala nga bimaintaininga n'oba ne ssente kikulu kitegeeza obataddemu obudde n'amaanyi ono yasikira nyo byasika ebibuga bya famire ye omuli amateeka ag'enjawulo n'amayimba ag'enjawulo kugatta n'ebyagasseeko n'emikono gy'azimbye wano nebweru eggwanga ejumuyambye kubanga ateekawo charity foundations ez'enjawulo bwatyo naaba nga afunye sente era zifunye nnyo ye mu kuyimba naye ng'ate okuyimba kumuyambye okufuna sente n'okutopinga ku bugagga bwe era nga mukyala w'amaanyi ddala y'omu ku bakyala abasinga sente wano e uganda bw'otasobola kuyisaamu maaso omukyala omulala uh, ye mukyala shiba karungi ono okuba ali mu tns ono nno yakulira mu humble beginning wali kawempe gye baatandikira obulamu ne mama wesingo mother long time back najja nga asolinga najja ngaapambana obulamu najja ngaabuzimba okusobola okuba nga buvaamu eh, ekintu ekirungi ono mu music specifically mwasinze okufuna sente era nga akasente asobodde okubako nebyeyokolerawo omuli okuzimba ekizimbe ekyaddala kyemwalabe kyekiri awo emulungo maka gasulamu n'ebirala byagendayo ekolera ebitontono ngaomuntu mpozi nokuba nga asobodde okutandikawo kampuni ekola paadi emanyikiddwa nga holic investments okitegera kitegeeza baafunye tozandika okukola product eri eya santary santary towels ezo nga eh, paadi muzimanyi abakyala ziri sensitive nnyo omuntu okuba nga ozikola oyita mitendera mingi kuba zeekuusa ku bulamu unbs nda abalala bangi waleeretha oganation nga namateekayo obudde okumanya what are you producing for the people kitegeeza okukola investiment ngaeyo oba okozeemu ku sente omukyala omulala akozeemu ku sente ono emalu yamundagire ono nno yava dda ngaayimba najja nga yeekulaakulanya nnyo enyimba nga nsikiyonvuma zimaama zaagala nkusiibule najja ngaayimba sente azifunye nnyo mu kuzanya firimu okusinga era ayina academy ya firimu ezimu kuzikubeereza amaanyi mu uganda era yamukwe na company za nya film ezokubera professional mu Uganda awona ziba sente ono yenyigira mu project yokubanga alwanyisa siko cells era ateka dina ya siko cell buli mwaka sente ziba kunganya awo nemikwano gya bagaga zimu yamba kuba ku watu kona ine nkola gali enjawulo n'omukulu BMK okusiza kugava mu nsone ne kusifu kati kubanga gwe Mariam ndagira nkola gane BMK kitegeeza akasente obokola ki obo inamu yomukyala asobola okuba ku kyebyokolera asobola okwezimbira amaka avuga emotoka ennungi n'okulabirira famire ye n'abantu be n'okuba nga oninga projekiti esobola okuŋŋanya abantu asooka mu bitaano n'obalabirira that is money aba yeekoledde sente mu bulamu bwe omumbi omulala yoono omukyala juliana kanyomozi asula sente zeolungujja omukyala w'amaanyi era kalina yagizimba ono okuyimbira kutandika ddde mabegako miaka mingi egiyise omukago gwa ig gweyayimangamu ne, ne irene mabegakawo mu 1990s ono okuyimba akufunyemu nnyo sente kuba mukyala ekisooka nabagamba eyomu ku bayimba basinga okusasulwa sente nyingi ono aze ngaalabikira projects ez'enjawulo ez'amaanyi nga taska fame ono oliflame nga tenaba kuwa ndooza nga tenaba kuwa ntale diiru eyokulanga oliflame ebizigo yasooka ndoza giwa ono julia neyasooka ogiranga oriflame abayimanyi mbimanyi ono afunye endorsements nyingi nnyo wano neweruwe gwanga tasika politics firm yamuwanyo sente nyingi nnyo okitegeera ngaakolanga jjaji so asobodde okuŋŋanya sente n'azimba nekalina ennungi gyabeera mu kitundu byerungujja at the same time mumbejja okuva ettoolo alina akakwate kuva ettoolo abo kitegeeza obanga olina akakwate ku famiry engaga yaba best kemigisha sente zibaayo waliwo omukwano wa mulamuta bbaga ya juliet bagaya naye mulange mumbejja okuva ettolo so kiba kitegeeza akasente weekali okitegeera ono akasente akozeemu era nga tanywa bimotoka avuga za bey nasema omulaba ngaali muzi bmwx series nga zimotoka zatambuliramu kale noyooyo omukyala juliana kanyomozi omukyala omulala irene namatovu ono y'omu ku bakyala bakoze ennyo mu music industry n'ayimba naye nabaddeko upper hand eyokufumbira omusajja ava mu famiry engaga ono yafumbira mufamiry yabantakke balutaaya sente weeri kuba okubanga batandikira egos production tayabanga alina tax kiregeza aludde nga alina sente tax ogimanyi emyaka gyekumi ebbiri ngaogiina taxi biri awo kumi bbiri awo era mbu gyeyatuna obukadde musanvu nayiwa mu kibiina ne bakola music ono with support from the husband asobodde okubako kyeyekolera mu music industry era nga mukyala mugagga zimbi amayuba ag'enjawulo era nga wamaanyi waali kuba n'okuyimba afuna sente eza ddala so emu ku bayimbi abafunyemu sente era abayinawo kati nga daban motel yaabwe nebba kitegeeza bba wava mu bulamu bwensi eno oba naabako ekituuka oba nabafuna divorce aowninga olumusi 50 ku byogaga bya bba okitegeera kakati nno sente ziba weziri ezitalikwadde okubuuzabuusa omuyimbi omulala bamwita jacki kizito jacki kizito ono agambye okuba nga alina omusajja omuzungu ateekamu nnyo sente mubintu bye era sente aziina jacki kizito ye mukyala ndowooza yekka wano mu uganda alina event company etegeka emikolo netegeka n'ebivulu ono gwolaba talina kivulu kyatusobola ateeka wano mu uganda okusira ku bima byalina yenanyini kampani gye bayita mwagala events erina endongo sawundi stage mataala ebya bbeeyi ebirungi era n'omukyala mumimbi wa kadonkamyi omu ku bakyala bamanyikiddwa ennyo okuba ne sente twanexteniti agula n'ebivulu wane kampala ali mulevu z'abapalamu ba ketimu okugula ebivulu era eteekera konsatus esinga obungi n'emikwano gye okitegeera kyazigo the money alina amataka alina amayuma gabapangisa na bizinesi enjawo zakola nezaateekamu obudde okuba nga aziddukanya ye mukyalo oyo jaki kusaasira jaki kizito sobi omukyalo omulala rema namakula onaye shasdan wonders ku nyumba yeseguku gye balina ne kenzo kigambibwa tyanaku sente ze almost half waliwo enyumba endala apartment gyazimasaidi zenamugongo ng'ogasseko ebifunundi byenjawulo byagenza gula mpolotisi n'amataka ono under the assistance of uh, manager kayemba she has done some goodies asobudde okubako bwatuuka ate wetwogerera bwabanga yafumbiddwa mu mikono gy'omusajja omugagga hamuza doctor sebunya kitegeeza half of hamuza's property is now remans property singa embaga ebanga ewedde oba okuwaoko kwawedde endo singa okuwawa nembaga eba bikoze ki biwedde byetusuubira mu wiiki emu okuva kati kitegeeza naye ali mulaini abakazi abasinga ki sente nga bayimbi believe me or not ono okuyimba kumufudde kyali kutandikira eri wansi ewa bebekulu gye yava najja ng'alanda mpola mpola naye maneja kayemba yamufudde owakabe nabagambira ati omuku bukazi abasinga okusasula sente z'ebivulo nyingi ekyo kimu tosobola kirulinga auto ekyokubiri yomuku asinga okuyimba concert sesinga okujjuza wano buli mwaka nekusere nagikoze okitegeera kitegeeza abamu nga bagenza obukadde obuli embisatu omukyala rema namakulu omwaka omuntu afuna sente abamugagga and she has done it nasemba okula emmotoka gyatambuliramu ng'ali mu tx bwezityo akasente kabaweekali omukyala omulala <clears throat> ye mukyala catharine kusaasira ono mukuyimba yafunamu sente naye ayinza okuba tiyazifuna nnyo ng'okuyingira mu gavumenti kusaasira ono yatandikira mu eagles production nga muto myaka gy'enkumi ebbiri najakwanibwa omukulu bawa empozi yaani ono omusajja this guy yaani erinnya ligenda bakumaganye ne bawe kuba bawe yali directa mu egos production okuba gitandikawo oyo omusajja ne babeerawo ne babeera ne bakumagana omukyala agaggawadde n'okusinga bba era sitsisinga obungi ba yazidukanya omukyala kathani kusaasira ono ayina amayumba ebizimbe ebyenjawulo ne kalina juzi alabikidde mawulire ngeraga sente azifunye wetogera kati omu ku bakazi abasinga emotokeza ebbeeyi omuli zino mpenkoni gavumenti zegaba zatambulira motoke zitambulira baminisita ono afunye nnyo sente okufaananika okuwagira gavumenti mu 216 awo afunye nnyo sente mu gavumenti era nga wetwogerera yemu ku bayimbi abatambula ne ba bodegard counter terrorism yemukuuma bana ba siti abambala black sente alina ebitali kukubuuza yakoze ne show tears of a woman ku wanuwa serena ye mukazi osondeza okukola show wano ekampala neebeerako president eggwanga that is money yomu kwayimbi abakyala basasulwa sente nyingi okuyima ku mikolo egy'enjawulo n'okuyima mbifulo egy'enjawulo era nga byetwogerera aloodikanye era nga mugagga muzibu few years from now believe me or not ayinza okuba nga ajja okubeera omubakazi abasimu kubeera abagagga mu music industry wani Kampala. Nolwe kya bakyala byokusomedde okuli Nakimera mm, Babiri ah uh, oh, ah, walogi seyo Judith Babiri owa gospel. Ono omukyala beera nange yamuleeta hit biri musanvu awo. N'akikuba n'akikuba n'akola sente n'agula amataka g'enjawulo ewaabwe ye wiiko n'ajava aguzeeguzeeyo n'atuuka n'ayingira palamenti n'agenda mu inari sente ziyiika mpitirimu azifuna era azifunye takyali mulevu zisabirwa motoka avuga za bbeeyi buli kimu wekiri yogwa gospel artist abali very successful mu music industry eno yafuukamu nabyabufuzi wadde ngaebbanga namaze mupalamenti talina kigambo kyawogeddeyo era ennaku zino yabomba takyali mu kampala ovenkuba nga yafumbirwa wa mp munne nebyononeka embaga yali mu nkukutu kati yabomba ali mu America eyo mbu yalagenze kuzaana okujiba mu butwa obali mu musensera buli mwezi omusubira okubanga ayingiza obukadde nga asatu nga MP ezo sente ziba nyingi nga togasseeko bigenderako birala nga incentives babawa nga baba bali mu government kitegeeza akasente kaba weekali nga tekali kwadde okubuuza ku lisiti eyo okusinziira ku gye tukozeeko 70 ne opinion polls gye zigabye Nachimera Judith Babiri Shiba Karunji Maria Mundagire Juliana Kanyomozi Irene Namatovu Jack Kizito Rema Namakula Catherine Kusasida Bebamu ku bakyala abayimbi basinga okuba mu nettooke. Eritaliiko okunoonya nti ate jjo jjuuzi luli aa libaawo liringa busungu omusangidde ssente zibaawo ku bbali. Nze waswa Emmanuel tubeera Kampala Uganda okuba nga tukuweereza. Webali nnyo okuba nga mutugoberera.